Silmät kiinni, mutta ei sinne päin. Videota ja Miika Honkaselta. No niin, moro moro moro moris taas täältä näin. Taas ollaan Pajulahessa ja täällä vammaisurheilun resurssia asiantuntijakeskuksessa vai mikä nyt hieno titteli olikaan. Mutta tuolla täällä näpäjän reeneissä ja, ja tuolla takana seurakaverit tekee kenttää ja tänään päästä vähän tsiikaa, että mitäs, mitäs nämä arki, arkireenit pyörii. Ja ei mitään, katsotaan reenien jälkeen, että miltä näyttää. Tsiikatkaa. Moi! off. No niin, no siinä oli sitten meidän reenaamista. Oli väli vähän laadukkaa, välillä vähän ehdin laadukasta. Et tota, mutta paljon hyvääkin. Ja hauska oli pelaa. Ja sitten tästä lähtee rakentaa taas sitten maajoukkojen leirille settiä. Et tota, tästäkin jäi ainakin hiki päälle. No niin, moro.